<laughs> so, ayan. Subukan ka natin mag uh, laro-laro dito kung kaya ba natin dito sumikat. Diba? Subukan natin sabayan natin itong mga my grandmaster. Pero hindi ako nagka-classic guys. Nagrarant ako. Wala na dyan, marami mga dami mga basura ngayon lalaro ng rank. Wala kung Parang may problema ka. Yung iba, walang mapa. Hindi mo alam yung iba. Kung saan pupunta. Nakanga talaga. Oh, lalo na to, may Harley. Patay na. You serious? Yung iba, may naglalag. Kasi yung iba, hindi alam kung saan sila pupunta. <laughs> Saan yung lane nila. Ay, nako, mga player nga naman, oh. Okay, subukan natin to kung ano. Oh, tragis tong mga... Ito may space naman kami dito, eh. Okay lang to. Pero wag lang sila magpapakorner kay Badang kayo. Pupunuin sila ng suntok nun. Suntok-suntokin sila nun. Ha? Daway pa naman yung suntok si Badang. 100 times. Subukan ko mag-content ng ganitong laro. No? Sana mayroong magpapalo sa atin. Sana all. bato. Hmm? Nahirapan na kami mag-rank up talaga, promise. Ah, guys, nabay lang. Okay ba? Okay ba? Kita ba? Sana hindi mga abnormal kakampi ko rito eh. Nakakainis kayo. Ito pa oh. Isa pa to. Aga-aga mo ah ilapat ka rito. Mabalat ako mukha mo. putang na ang unggoy, nandun o. Oh. Sobrang lalim niya. Aabot siya doon sa ilog ba may, malulunod yun. Hmm, andyan na si, uh, si Franco, oh. putang no, oh, seryoso, oh, seryoso. Hmm. Sana all ligtas. Ah, putang ina mo. <laughs> ang galing, ang galing. mo. Tanggal yung kaluluwa ni nanay. Puta na, may mga tanga rin dito. May nanatulog. Hanggang muna pa sila ng tutukan itong dalawa, oh. Sino una lalapit? May tanga, may bobo. Mga bobo! sa pato. Di mo alam kung sa pupunta to. Kung sa pupunta, paot ko pa Mm. Hmm. Uy na! Kaya mo. Hmm. Diba? Yan, kunin mo yung pagong na yan. Tapang-tapang nyo, ha? Ikaw. Mm-hmm. Samaan. Dinaanan lang ah. Din dinaanan ng spaceship. Nice one, boy. Talaga, san. Mukha ka talaga amo. Yan, Estes, sabayan mo ko dito ah. Huwag kang lumayas, tagiliran ko loko. Diyan ka lang, diyan ka lang, diyan ka lang men. Good job, good job. Ito ka, huwag ka lumapit dyan sa ano, sa kambing na yan. Oh! <laughs> Galing mo ko ka. Galing mo po ka. Oh, ako bago ko. Oh, wala, tinamahan ka no. Oh, hmm? Bakit ka no? Ha ha ha galit na galit si Franco eh. Sige, samahan mo ko rito. Kaya ito, space na to eh. Hindi mo mapatay-patay. Wala kang damage dyan. Ikaw. ha? <laughs> Aja Charlie, aja ah. Charlie. Hel, hel, hel. Huwag mo takpan yung camera, butang ina mo. Bubong puta. O, yun, oh. O, walang katatsa-tatsa yung base namin. O, tower namin. Sana, o. Oh. O, di ba? Sana, o. Hell, hell, hell. Ayaw na akong mana. Si <laughs> Tango. Mag-ipon tayo ng mana, pre. Mag-ipon tayo ng mana. Ayan, oh. Gusto mong itaon? <laughs> Sa pa, Gusto mo ito? Wala ako, wala akong mana. Pangunan nyo ha, ah. kanina pa ko, lost trick ko. Gusto na gusto mo, putangin na nga. Ah. Tuturo ko kayo mga punti yung putangin na nyo. Ah. Aray. Oh, young Lord. Goy, young Lord, Goy. Goy. Bigyan mo sa akin Goy. Goy, young Lord, oh. Patayin natin to, Goy, oh. Ayan. Good job, Goy. Good job. Hmm, kainin natin yan, Goy. Kain na natin to, Goy. Hmm, Ito tayo na, lakas, ha. Ah. Ito maglaro yung mga mga professional. Maglaro yung mga mga gonggong. Hmm. Balik doon, doon kita papatayin. Diyan, pati ka, papatay na rin kita. Ay! <laughs> Shutdown ako. Putang nila. Balik. Sino nandun? Si San. Goy, ginagawa mo dyan, Goy. Uwi ka na, Goy. Alag, pinantad ka na ng kabayo. Patay. Alag! Oy Estes, ginagawa mo dyan, umuwi ka na, mm, hinila pa. Hmm, puta na sakit ng priyamin. Mm. Eh. Ako, ako, ako, headshot. <laughs> okay, galing, galing nga, ah, galing nga. Ah. Malapit naman eh. Galing eh. Ako, oh, tang ano, ng bilis oh. Oh, ako, oh, tang ng ano. parang nagsapsap ng kamote guys. <laughs> so, anong kasunod dati dito? Ito, dito tayo, dito tayo. Kailangan na natin tapusin to, mga unggoy talaga to. Huwag nating pagbigyan. You serious? Kasi pinagbibigyan, pinagbibigyan tuloy, nangatalo tuloy. Kaya walang lagdayan ngayon. Patayin kung patayin. Unggong! Barinig kita sa mukha! Pinauso ngayon yung kumpiyansa. Maraming natatalo sa maling akampiyansa. Big shot. Bang! Muntik na, muntik siya namatay doon, oh. Ulol. Alay ka, lapit ka. <laughs> Mm-mm. Tapusin na! Putang ng mga minions doon. na binunot. Woo! Panalo na to guys. Hindi na sila makakalamang dito eh. Panalo. Plus Lord pa. Hmm? Hmm? Lakas. Ipaod natin yung bako ko sa gilid. Hmm? Tara lakas. Da, da, da. Ops, ops. Huwag mo na. Op, op, bye Victory! Ganun lang maglaro, guys. Ganun lang. Laro. Pero lost tech ako kanina. Putang apat na pirasong titalo. Pusit. Apat ang talo, isa lang ang panalo ko. Unfair naman. So, yun guys. Hanggang lang. Bye-bye!